mit dem Moped in die Wahlkabine fahren. Herumzeigen. Passt das so? Den Ausweis vergessen. Gerade war er noch da. Mit einem Casting verwechseln. Abschreiben. Und, was willst du so? Das mache ich ja. Die Wahlkabine zweckentfremden. Das Kunstwerke gestalten. Das Haus von Nikolaus. Sich im Nachhinein anders entscheiden. Hey, das ist mein. Zu spät kommen. Hallo? Was du aber unbedingt tun solltest, wählen.